今天想要吃地瓜可可优格。昨天我已经先把地瓜蒸好了，所以现在只是把呃地瓜拿出来装到碗里面。那我现在要把可可粉跟优格搅拌均匀。我会先放可可粉，因为它很轻。其实所有的粉类我都会先放。 把优格倒进去，要像这样很轻很轻哦，不然粉就会飞的到处都是。然后再呃，再搅拌它一下，一次先倒一点优格就好了。除非碗很大，不然呢，嗯，这样做可以防止这个我们没有太多的空间可以。 搅我们的粉类跟优格，去拿刮刀，因为呃汤匙太短了，用刮刀比较好搅干净，然后再把剩下来的优格再放进来，这样子嗯就简单多啦。 格轻轻的倒进来，再继续搅拌哦。动作就是轻轻的、轻轻的这样子。嗯，这边可能很快就会看得出来，就是因为我的优格是刚从冰箱拿出来的。 所以呢，没有那么好搅匀。那是可以搅拌平均，但是它可能没有办法，应该是说融化在这个优格里面。那如果很喜欢，就是整个优格是变成咖啡色，就是巧克力颜色，而不是说哦白白的优格里面看得到。一 说前几个小时，或者是前一晚上，看天气，先把幼葛拿出来。 听说呢，这个空腹吃油蛤好像呃没有比就是饭后吃油蛤还呃还好，所以我通常就是会有点龟毛的有一个顺序。哈哈，我应该去拿叉子，对，就是要来拿叉子吃地瓜先，那可能先吃一点地瓜了，那再吃油。 吃完了，那就要来到下一个环节啦。我也很喜欢在就是第一餐的时候吃水果，所以呢，最近是柑橘季，那一定要来一个柑橘的。不过我也不知道为什么我这里在耍笨哎，因为我通常不会这样子切柑橘，就是像切柳丁一样。但没关系，反正呢，就是把柑橘丢到那个碗里面。 因为就是有一种很欧巴桑的心态，想要把这个剩下来的优格，就是也勾一勾吃掉，这样子。 跟任何坚果混在一起吃。 要来准备第二餐喽！今天第二餐是要使用鸡胸肉，那因为呢这一包鸡胸肉买来的时候分量还蛮多的，大概嗯我好像是买了大约一斤的鸡胸肉，那以我一天吃两餐的呃分量来说。 通常这样子的鸡肉呢，可以吃六餐左右，快要六餐。那我就会，因为好像看一下这几天行程，觉得说呢。 喜欢的呃腌料就是呃柠檬胡椒 （lemon pepper）。不过我觉得各个牌子做的 lemon pepper 还是有差。就是这个是我在某某上面买的，不大确定是什么牌子。我好，比较喜欢的还是在呃 Trader Joe's 一间美国的。 是买的 lemon pepper，但是呢，现在就是不大好买，继续寻觅中了。 一点点 切切。 说是被煮了，现在现在赶快来处理一下我的马铃薯，因为今天没有先煮饭，然后家里刚好有马铃薯，也想赶快把马铃薯用掉，所以就想要使用马铃薯来当做呃这三餐的淀粉。OK。 所以现在马铃薯也加到锅子里面的，还是拿个锅铲来给它搅一搅。哦，刚刚火开太大了，所以呢，呃，下面有一点掉的，没关系，我们赶快来加一点水。 炒一下，哇，这看这颜色，感觉就已经很香了。果然是还需要加水哦。 他。 然后再拉一拉的啦。 熟么？但是还是没有完全熟，再加一点水水。 有的话也才行。 是料，就想要把它们切成小。 有没有熟？就挑一块比较厚的，切开看是白色的嘛？然后马铃薯看起来已经软软的喽，然后也没有再掉袋了，还算蛮满意的。再一一下应该就好了。盖起来。哦，现在可以装便当喽，好兴奋哦！ 两餐都吃这个也可以，呃，一餐吃这个，一餐吃别的，然后就先装在玻璃保温盒，就是方便明天直接整盒拿去微波就好啦。最喜欢这种一锅懒人料理了。 吃到一半，我想起来，哎呀，我前天有做腌萝卜，但是还没吃，所以呢，我就要暂停我的这个影片，然后呢，要去拿我的腌萝卜来配了哦。 时间。